бастама э, осымен аяқталмай соңына дейін жетіп үлкен халықтық қозғалысқа айналады деген үміттемін елдегі мемлекеттегі әділетсіздік қоғамдағы әділетсіздік экономикалық э, ахуалдар әлеуметтік жағдайдың төмендеуі барлығы сайлау учаскелерінен басталынады біз халық болып э, осы сайлауға белсене араласуымыз керек маған берілген бүгінгі тақырып бақылаушылар мен сенімді өкілдердің құқықтарының тапталуы бұл сайлауда ғана емес осыған дейінгі сайлауларда да бізде бақылаушылардың құқықтары тапталып келеді және сенімді өкілдердің сайлау туралы заңның жиырмасында бірінші бабында бақылаушылардың құқықтары нақты көрсетілген өкінішке орай сайлау учаскелерінде комиссия мүшелері тәуелсіз бақылаушыларды және осы сайлауда өте көп барған сенімді өкілдерді ә, ештең ә, құқықтарын аяққа таптады ә, атап айтар болсақ бізде жалпы сайлауда дауыс беру процесі бақылаушыларға анық көріну керек болатын бұл жағдайлар орын алған жоқ және де сайлау туралы заңның қырық үшінші бабы ең үлкен мәселе бұл жерде дауыс санау процесі дауыс санау процесі сағат сегізде бірден басталу керек деп заңда нақты жазылғанымен де біз осыған дейінгі сайлауларда көргенбіз осы сайлауда да көрдік дауыс санауды түнгі сағат он екі бірге санамай отырған учаскелер болды мұндай іс әрекеттің бір ғана мақсаты бар ол фальсификация жасау екіншіден барлық ә, дауыс санау процесі сол учаскеде қатысып отырған бақылаушылар мен сенімді өкілдерге анық айқын көріну керек бірақ тағы да комиссия мүшелері бұл заң талаптарын орындамай және осы уақытқа шейін орындамай келді өкінішке орай осындай қылмыс жасаған комиссия мүшелеріне ешқандай ә, жазаға тартылмайды біз қанша рет сотқа бердік осы уақыт арасында бізде 35-тен астам сот процестері өткен болатын бірақ бірде біреуі жеңіспен аяқталмады Э, келесі осы бақылаушылардың құқықтарын бұзатын бір жер бұл ә, сайлау комиссия мүшелері өздеріне кедергі тапты деп есептесе бақылаушыларды учаскеден шығарып жібере алады көп комиссия мүшелері осы бапты пайдаланып кез келген себеппен бақылаушыларды учаскеден шығарып тастауға тырысады сондықтан да бұл ә, бізде бір ситуация болған жиырма бірінші кофе ішкендігі үшін ғана бақылаушыны учаскеден шығарып жіберген тамақ жегені үшін учаскеден шығарып жіберген жағдайлар болған және э, бұған байланысты енді осы ә, әділ сайлау өткізу үшін э, осы сайлау туралы заңға өте көп өзгерістер енгізу керек бақылаушылардың құқықтарын кеңейту сайлау дауысқа санау процесінің ашықтығын жасау және мына бақылаушыларды учаскеден шығару комиссия мүшелерінің қалауымен болмау керек ол жерде нақты қандай кедергілер жасалған жағдайда нақты қандай ситуация кезінде ғана учаскеден шығарып жіберу керек немесе сол процесс басқа мемлекеттерде сотқа беру бар сол күні бақылаушының іс әрекетін сотқа беріп тек соттың шешімімен ғана бақылаушыны учаскеден шығарып жіберетіндей жағдай болу керек олай болмаған жағдайда комиссия мүшелері сол жердің бір егесі қожайыны сияқты қалағандарынша өздері жаңағы дауыс сайлау процесін жүргізіп отырады және маржан апайымыз айтқандай қылмыстық кодекстағы заңдарды күшейту керек әрбір фальсификация жасаған комиссия мүшесі төрағасы орынбасары хатшысы болсын қатан түрде жазаға тартылу керек сайлауды ұйымдастырып отырған орталық сайлау комиссиясы ә, бақылаушылардың да кандидаттардың да құқығын жерге таптамай барлығына тең мүмкіндік беру керек ә, сонымен қатар бізде сайлауда <clears throat> көптеген осы болып жатқан заң бұзушылықтарға байланысты өкінішке орай ә, бұған ә, ешқандай әкімшілік тіпті бізде алматы қаласында тіпті әкімшілік жазаға да комиссия мүшелерін тартпайды ә, енді біз мен ойлаймын халық болып осы сайлау деген үлкен саяси процеске белсене араласуымыз керек ә, және біз осы соңғы сайлауда көрдік бәріне қарсымын және бүлдірілген бюллетендердің саны ә, партиялық тізім бойынша бәріне қарсымын екінші орында болатын болса бір мандаттық тізім бойынша бәріне қарсымын деген үшінші орында тұрды егер бүлдірілген бюллетендермен бәріне қарсымынды қосатын болса екі жақта да ол бірінші орында тұр яғни біз егер заңға бәріне қарсымын деген графаны енгізсек сәйкесінше ол графаға біз заңдық күш беру керекпіз егер бәріне қарсымын деген графа елу пайыздан асатын болса елу пайыз плюс бір дауыс болатын болса яғни бұл сайлау жоққа шығарылу керек яғни бұл сайлау жоққа шығару керек ал егер біз бұл гранқаны тек қана жаңағы бір сәндік үшін ғана немесе халықтың көңіл күйін анықтау үшін ғана қоятын болсақ ондай графаның бізге қажеті қанша халықтың сайлауға қарсы екендігін сайлауға келмегендігінен ақ көруімізге болады сондықтан да мемлекетті өзгерту бұл ә, екі ақ жол бар біреуі таза сайлау екіншісі алаң егер мемлекет біздің билік біздің мемлекетімізге шынайы халыққа жанашайтын болса екінші емес бірінші жолға мүмкіндіктер беру керек немесе оны халық күшпен сатып алуға мәжбүр болады